hello and welcome friends C language में एक ऐसा प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं जिसमें हम पहले इंक्रीमेंट करवाएंगे फिर हम डिक्रीमेंट करवाएंगे एक ही प्रोग्राम में दोनों काम हम करके देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसके साथ साथ आपको back slash t back slash n भी देखने को इसमें मिलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एम्पटी फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग यहाँ पर हेडर फाइल बनानी होती है तो हैश इंक्लूड एस ये हेडर फाइल मैं लिख देता हूँ ठीक है और हेडर फाइल को लिखने के बाद यहां पर बनाएंगे मेन फंक्शन तो ये मेन फंक्शन हमने बनाया जैसे ही मेन फंक्शन बनाते हैं तो यहां पर ब्रैकेट को करना है ओपन जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना है डेटा टाइप तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा दो वेरिएबल ए और बी हमने ले लिया है और यहाँ पर करेंगे इसको टर्मिनेट क्योंकि ये लाइन हो गई खत्म चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लगा लेते हैं फॉर लूप तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूं और यहां पर लिखेंगे a इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा फॉर लूप लगाया और यहां लिखा a is equal to 1 a में इनिशियलाइज कर दिया 1 अब यहां लिखता हूं b is equal to b में इनिशियलाइज कर दिया 10 यानी a और b का इनिशियलाइजेशन तो हो चुका यहां पर कर दिया हमने टर्मिनेट जैसे ही टर्मिनेट किया तो यहां पर आप कहेंगे a is less than equal to अब यहां पर मैंने देखिएगा लिखा है a is less than equal to 10 ठीक है जैसे ये लिखा तो फिर यहां पर देंगे एक बार कॉमा हैं b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो यहां पर देख सकते हैं अलग-अलग कंडीशंस दे रहा हूं मैं अब बारी है इंक्रीमेंट की तो यहां कर दिया a++ ध्यान दीजिएगा ये हो गया इंक्रीमेंट कॉमा दिया b minus minus b minus minus तो ये कर दिया b माइनस माइनस अब ये हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलिए अब बात करते हैं स्लैश t और स्लैश n की लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बना ली है मैंने लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाने के बाद क्या करना है यहां प्रिंट करवाना है तो लिखेंगे प्रिंट एफ क्योंकि ये सी लैंग्वेज है अगर पाइथन होता तो प्रिंट केवल लिखते और अगर जावा होता तो system dot out dot print l n लिखते या इस तरह की चीजें करते चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पर दे देंगे डबल ट्रेड कोर्स में a is equal to percent d percent d क्यों क्योंकि हमने लिया है इंटीजर दैट्स वाई अब यहां पे लगाता हूं slash t back slash t लगाने से क्या होगा ये टैब लाइक स्पेस देगा बैक स्लैश टी लगाने के बाद यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमने वेरिएबल बनाया बी के नाम से तो यहाँ बी लिखना है आपको ठीक है और यहाँ दिया मैंने ए कॉमा बी ध्यान से देख सकते हैं इसको ये देख लीजिए और फिर यहां से अब हम कंपाइल कर वैसे तो मैंने इसको सेव कर लिया है आई आई डॉट सी के नाम से एक बार फिर से कंपाइल करवाते वक्त भी सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया आप जब इसको रन करवाएंगे तो दोनों ही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी पहला तो इंक्रीमेंट भी आपको दिखाई पड़ेगा दूसरा डिक्रीमेंट भी दिखाई पड़ेगा तो यहां से चलते हैं इसको एक बार रन करवाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर पहले ए में 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ और फिर 5 हुआ यानी इंक्रीमेंट एक-एक होता चला जा रहा है ठीक है देख सकते हैं और अगर डिक्रीमेंट करवा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक-एक डिक्रीमेंट भी होता चला जा रहा है तो ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बैकस्लैश टी और बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन लगाने से लाइन चेंज होती है बैकस्लैश टी लगाने से टैब लाइक स्पेस देता है तो उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी keep watching thank you for watching this video